Internal tests are really important for uh, this uh, structure because the structure is very high. Uh, the height is almost 90 meters. It's very large and it is positioned in a site where windy conditions are very frequent. So wind loading on this structure is really important. Not only wind loads on the structure are important, but also wind screens are very important Wind tunnel tests allow to define what are the characteristics on windscreen in order to protect the telescope during the operation. The wind is um, not uh, the only problem for this structure because also earthquakes uh, and other loading uh, can have a big impact on the structure, but obviously is one of the most important things. Il test in galleria del vento è fondamentalmente una simulazione, quindi si tratta per prima cosa di costruire un modello che sia rappresentativo dell'oggetto che deve essere testato. Generalmente si utilizzano dei modelli in scala a seconda delle dimensioni dell'oggetto da provare. Il modello viene strumentato, cioè viene, a bordo del modello viene messa tutta la strumentazione che serve a dare ai progettisti le risposte che chiedono al, alla galleria del vento. Dopodiché si tratta di riprodurre eh, in scala ridotta e nella galleria del vento quello che succederà nella realtà all'oggetto finito. Quindi sostanzialmente l'oggetto viene posto nella camera di prova e il programma di prova che viene stabilito è quello che consente di testare tutte le varie situazioni che saranno realistiche quando l'oggetto sarà terminato. Quindi sostanzialmente si tratta di provare diverse configurazioni se sono previste per l'oggetto stesso e la prova consiste sostanzialmente nel dare vento, cioè quindi porre la velocità del vento in galleria al, al parametro che viene richiesto dai progettisti e acquisire i dati. E acquisire i dati vuol dire che quando il vento parte i sensori a bordo del modello trasmettono i dati alla, alla control room, alla camera di prova, dove chi è deputato all'acquisizione dei dati controlla che siano ovviamente attendibili, che siano conformi e li acquisisce e li mette, mette in condizione gli ingegneri di elaborarli successivamente per poter ottenere appunto, i risultati richiesti. Questo viene fatto diverse volte, viene fatto molte volte. Nel caso di una struttura come l'edificio che, che stiamo vedendo adesso, eh, si tratta di provare l'oggetto col vento incidente a diversi angoli, quindi a diversi, diverse configurazioni. Si tratta di provare in questo caso con diverse situazioni operative, quindi col, con l'occhio, la lente del telescopio inclinata ad angoli diversi, con l'apertura dei portelloni ad aperture diverse e nel caso ci fossero cose più, compl più complesse dovute magari alle condizioni al contorno, cioè a quello che sta intorno al modello, ovviamente anche questo è oggetto del test, deve essere riprodotto e deve essere adeguatamente collaudato. The current design of the ELT dome and of the main structure are uh, the result of a very long engineering process. We started uh, uh, almost 10 years ago with the very first uh, feasibility studies on that and uh, the current design is uh, haven't finished yet indeed we are still uh, developing the final one